डैड डैड हाउ यू तेरी आवाज को क्या हुआ is everything okay why you sounding so low क्या हुआ बेटा ए Rahul I really love you dad I really love you